きたんゆちゃんんちゃんんあ私もいるわよってたまちゃんう <laughs> んたまちゃんゆちゃんたまちゃんん何うんあっち転がってる人がいる。うん どうしたのロクちゃん。んどうしたのないね、ないね、空っぽだね。ねんねしようか、じゃあ、2階上がって。違う、違う、違う、違うね。うん、違うよ、ママ、違うよ。 ったあこうだ下でバレエやってるから行きたいよ僕も行きたいようん広大いるね見えるんだよねうんあハチも来たロクちゃんハチ2人と福大バレエやってんの気になるね 僕ちゃんどうしても広大に会いたいの。ねまだだよ。あと1時間。あと1時間だよ。うん。あと1時間我慢したら来るよ。ね。